imana arambwiye ngo uriya muperezida uyoboye uburundi ntabwo ari umuperezida wapfuye ku gihugu cyo ngo ni umuperezida wagiyeho imana yabyemeye ndasubiramo perezida evariste nayishimiye uyoboye igihugu cyu cy'uburundi imana arambwiye ngo ni umuperezida wagiyeho imana yabyemeye ntabwo ari perezida wapfuye kugira menshi cyane mu gihugu cy'uburundi iyi mu byiteguro cyane kuko ah, bafite ubwoba bwinshi y'uko hagiye kuzaba za kudeta mu burundi ibi ndagira mu bisibe mu mitwe yanyu ko imana ifite umugambi ukomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi ahubwo uwiteka imana arimo aravuga ku mavugurura menshi agiye kubaho mu gihugu cy'u Burundi reka nta jambo na rimwe imana ivuga ngo rihere mu gihe cyashize twatambukije ubuhanuzi ku gihugu cy'u Burundi yuko imana izanyura muri uyu muperezida Evariste ndayishimiye kugira ngo haboneke amavugurura menshi mu gihugu cy'u Burundi bamwe mu barundi bapinga uburundi cyangwa se bifuriza burundi ibintu bibi barabipinga bati no ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo ari byo reka reka mbabwire abantu mwishyizemo ibintu bya za kudeta ngo mu burundi nta kudeta ihari nta kudeta ihari ibi ndabibabwiye nk'umuhanuzi w'iteka imana nta kudeta ihari mu gihugu cy'u Burundi ahubwo abarundi mukomeze mube ku mavi musenge ya masengesho y'iminsi irindwi imana yatangaje imana yavuze yuko tugomba gukora cyangwa se ah, abarundi mugomba gukora ayo masengesho arakomeje ibambika imbaraga ni kwa kundi tuba turi ahangaha kuri Yesu Rakiza TV mu biganiro byinshi bitandukanye by'ijambo ry'Imana cyangwa se by'iyobokamana ah, mwese rero tubahereza ikaze kandi tubabwire ko tubakunda tubasengera kandi ah, ikimana ah, yagambiriye ikimana ishaka gukora muri mwebwe reka igikore uyu munsi wemerera imana ukingurira imana umutima wawe ukingurira imana ubuzima bwawe kugira ngo imana ibukoreremo ibyumba byose by'umutima wawe ubikingure kugira ngo imana ize kubona aho ikorera imana ishimwe cyane ugomba gukingurira imana ibyumba byawe byose by'umutima bigomba gukinguka bigomba kuba open kugira ngo imana ize kubona aho ikorera ize kubona aho ivugira hareruya hareruya hareruya hareruya hareruya hanyuma reka uyu munsi mwese tubahereza ikaze abari mu rwanda abari i burayi abari muri leta zunze ubumwe za amerika abari mu bihugu by'abarabu mwese mugubwe neza mwese kandi imana amahoro irusheho kugenda ibagirira neza imana amahoro irusheho kugenda ibambika imbaraga hanyuma nk'uko maze mwese kubakira ndagira ngo uyu munsi tugaruke ah, ku gihugu cy'u Burundi tugaruke ku gihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi tukigarukeho uyu munsi twakoze amasengesho cyangwa se imana yavuze amasengesho ubushize ngira ngo ababihaye ah, agaciro bakabikora cyangwa se ababyumvise imana ivuga kuri ariya masengesho ngira ngo murabizi neza ko hari ibintu bikomeye imana yari yavuze ku gihugu cy'u Burundi imana ishimwe cyane ariko icyitonderwa imana iravuga ngo nihabaho gusenga nihabaho gusenga ku gihugu cy'u Burundi imana ifite ikintu yakora ku gihugu cy'u Burundi ikagira ibintu runaka ihindura imana ishimwe cyane hanyuma rero ayo masengesho yagombaga gutangira ku itariki icumi yagombaga gutangira ku itariki icumi z'ukwezi kwa cyenda kandi itariki icumi z'ukwezi kwa cyenda zarageze imana ishimwe cyane twazigezeho niyo mpamvu uyu munsi turi itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa cyenda urumva ko amasengesho amaze iminsi itatu atangiye imana ishimwe cyane ah, igihugu cy'u Burundi ndagira ngo mbibutse neza ko ah, igihugu cy'u Burundi ni igihugu imana ah, ifiteho amasezerano akomeye cyane ndasubiramo igihugu cy'u Burundi ni igihugu imana ifiteho amasezerano akomeye cyane ariyo mpamvu mu gihe nari ndimo nsenga imana yantegetse ko mbwira abarundi mbwira abarundi mwese ahantu muri abari mu rwanda abari i burundi nyirizina abari mu bihugu bitandukanye yaba i burayi yaba muri amerika yaba mu bihugu by'abarabu yuko mukora aya masengesho y'iminsi irindwi imana ishimwe cyane icyo gihe imana yari impishuye yuko mu gihugu cy'u Burundi ah, satani ari we sekibi ashaka kumena amaraso menshi mu gihugu cy'u Burundi yuko Ah, abarundi basabwa gusenga abarundi basabwa gufata umwanya munini bagasenga bakongera bagashaka mu maso h'imana imana ishimwe cyane twasomye mu gitabo cy'ingoma za kabiri ibice byaho birindwi n'umurongo cumi n'ine aho ijambo ry'imana rivuga ngo ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye ngo nibicisha bugufi ngo bagasenga ngo bagashaka mu maso h'imana ngo nanjye ngo nzabumva ndi mu ijuru ngo nindangiza mbakize igicumuro cyabo cya kabiri nindangiza mbakirize n'igihugu yes ngicyo icyanditswe uh, imana yaduhaye ubushize igihe nazanaga message ikomeye imana yari impaye yerekeranye n'igihugu cy'u Burundi hanyuma abarundi mwese rero imana yategetse ko dukora amasengesho y'iminsi irindwi kandi mbabwira yuko ayo masengesho y'iminsi irindwi imana yavuze yuko abantu ntibayakora niyo yaba ari umurundi umwe wenyine uyakoze imana izumva imana izumva kandi ibyo se kibi satani yari yagambiriye gukora mu gihugu cy'u Burundi imana izabihagarika amasengesho yari gutangira ku itariki icumi z'ukwezi kwa cyenda kwa cyenda kuno kwezi turimo yari amasengesho ah, akubiyemo ibintu bigeze muri birindwi ntabwo uyu munsi ndi bubigarukeho kuko twarabivuze ubushize narabibabwiye ubushize ah, imana impa buriya buhanuzi ku gihugu cy'u Burundi ah, hariho ibintu bigeze muri birindwi mu buryo twagomba gusengamo cyangwa se tugomba gusengamo kuko ni amasengesho y'iminsi irindwi yatangiye ku itariki icumi kandi agikomeje kugeza iyi minsi irindwi irangiye imana ishimwe cyane witeka imana rero yari yambwiye yuko ah, sekibi satani ashaka guteza ah, kumeneka kw'amaraso mu gihugu cy'u Burundi yuko abarundi bagomba kuba maso bagasenga aribwo imana yambwiraga ikambwira ngo irashaka yuko abarundi bakanguka bagasenga bakambara imbaraga bagasenga kubera yuko umwanzi ari we sekibi satani yashaka kongera guteza umwiryane mu barundi abarundi bakongera gusubiranamo ariko mu ijuru kubera imana ifite umugambi ukomeye ku gihugu cy'u Burundi nibwo imana yambwiraga ikambwira ngo bwira abarundi bo kurangara abanyamasengesho abinginzi abajya basengera igihugu cy'u Burundi yuko bagomba kwambara imbaraga bakongera bagakanguka mu isi y'umwuka bagasengera igihugu cy'u Burundi bakakingingira bakajya imbere y'imana imana ishimwe cyane amasengesho aragitangira yo gusengera kiriya gihugu cy'u Burundi cyangwa se igihugu cy'u Burundi yagira ngo babwire ngo imana yumvise imana yumvise imana yumvise gusenga kwacu imana yumvise gusenga kw'abarundi buri murundi wese wafashe umwanya agasenga imana yumvise niyo mpamvu ngarutse aha ngaha nje kubabwira yuko uwiteka imana yumvise gusenga gusenga kw'abarundi bafashe umwanzuro wo gusenga utaza kugira ngo aya masengesho y'iminsi irindwi imana yategetse yategetse yuko abarundi bakora cyangwa se buri murundi wese yaba ari uri burundi ari uri muri aziya ari uri muri amerika ari uri hano mu rwanda ari uri muri afurika mu bihugu bitandukanye yuko agomba kuyakora utaza kugira ngo ni ibintu byo gukinisha ntabwo ari ibintu byo gukinisha kuko imana yivuze ikintu gihagararaho kandi ikagikora imana rero yumvise imana yambwiye ngo yumvise gusenga ko abari gusenga ko abari gusenga mbibutse ko buriya umuririmbyi ah, niwe waririmbye aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga imana ngo ntabwo azatinya ntabwo azagira ubwoba ngo ahubwo azafashwa no gusenga ndetse ngo n'umwana muto uzi gusenga imana ntabwo azatinya ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa no gusenga imana ishimwe cyane imana rero ngo yumvise hanyuma irangije imbwira ibintu bigeze muri birindwi ishaka gukora mu gihugu cy’u Burundi. kubera yuko imana yumvise hariho ibintu bigeze muri birindwi imana yambwiye yongeye kumpagurutsa irambwira ngo ongera uhaguruke umbwirire abarundi yuko ku bw'aya masengesho y'iminsi irindwi ari gukorwa ngo imana irumvise imana irumvise kandi ngo hari ibintu bigeze muri birindwi imana ishaka gukora mu gihugu cy'uburundi ibi mbere yuko tubyinjiramo ndagira ngo mbabwire ngo bavandimwe ntabwo ari ubwa mbere imana yigaruye cyangwa se ntabwo ari ubwa mbere imana igize icyo ikora biciye mu muyoboro wo gusenga ndabaha urugero hari ubwo imana yigeze guhagurutsa umuhanuzi witwa yona imana iramubwira ngo hari agace ishaka kurimbura ariko biza kubaho yuko abaturage bo muri gace baza kongera kwerekera ivure barasenga basenga nka Ezekiya nawe wari ugiye gupfa murabizi hezekiya yaragiye gupfa arangije ngo yerekere ivure arasenga ngo maze ngo uwiteka imana ngo amwongere imyaka yo kubaho imana imwongera imyaka yo kubaho imana yongera imyaka yo kubaho ezekiya niko byagenze rero bano baturage barangije ngo bajya imbere y'imana bayinginga imana barasenga batakambira imana babwira imana bati imana ntitwapfa ntabwo waturimbura rwose twaracumuye twakoze ibyaha ah, uyu mudugudu wacu wajemo ibyaha wajemo ubutinganyi kubera yuko icyo gihugu mu by'ukuri cyari cyarakoze ibyaha bikakaye cyane bibi cyane ku buryo hari harajemo ubutinganyi babyumva aba bana bahuje ibitsina abatuka imana abanegura imana abasuzugura imana imana birayibabaza imana irangije ihagurutsa umuhanuzi witwa yona iramubwira ngo genda babwire yuko ngiye kubarimbura ngiye kurimbura kariya gace hanyuma noneho biba ngombwa yuko ngo uhereye ku mwami uhereye ku mwami wari uyoboye icyo gihugu ngo arangije ngo arunama yunama hasi yambara ibigunira arambarara hasi arasenga yinginga imana atakambira imana ategeka nuko abaturage bose bo mu gihugu cye bose bagomba kubarara hasi bagasenga bagacira bugufi imana ngo biyambika ibigunira ngo hanyuma noneho ngo mu ijuru imana ibyitegereje imana ibirebye imana iravuga ngo ngomba kwigarura sinarimbura kariya gace sinarimbura bariya abaturage bo muri kariya gace sinabarimbura imana ishimwe cyane rero ni ingero nyinshi imana yagiye itanga z'uburyo yabantu basenze imana ishobora kwigarura urundi rugero rwa kabiri ni urugero rwa ezekiya wasenze amaze gusenga ngo yerekere ivure arimo asenga ezekiya ngo arangije ngo ngo amasengesho ye ngo arazamuka ngo agera ku mutima w'imana ngo ageze ku mutima w'imana amasengesho ya ezekiya icyabaye ni iki ngo imana irangije ah, imana irangije imwongerera imyaka yo kubaho barundi mu nkurikiranye barundi mu ruteze amatwi hano uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire ngo gusenga kwacu cyangwa se gusenga kw'iyi minsi irindwi imana yategetse ko tugeze ku munsi wa gatatu w'amasengesho iyi minsi irindwi imana ategetse yuko tugomba gusenga dusengera igihugu cy'u Burundi imana yambwiye ngo yumvise imana yambwiye ngo yumvise yumvise gusenga kwacu yumvise gusenga kwanyu mwebwe mwabishyize mu bikorwa mugasenga hariho ibintu bigeze muri birindwi imana yambwiye ishaka gukora mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo kumva gusenga kwacu nyuma y'amasengesho kuko imana yambwiye ngo aya masengesho yazamutse agera ku mutima w'imana yazamutse agera ku mutima w'imana aya masengesho yazamutse agera ku mutima w'imana ah, ikintu cya mbere imana yambwiye ngo mu gihugu cy'u Burundi hagiye kubamo impinduka nyinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi abarundi mwese mwitegure mwitegure hagiye kubaho impinduka nyinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi yaba mu buyobozi agiye kubaho impinduka nyinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi harabamo impinduka nyinshi izo mpinduka ntabwo ari mu buyobozi gusa izo mpinduka zizagenda zigiye no ku muturage wo hasi witeka imana yambwiye ngo izo mpinduka zigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi ngo zizagenda zigere no ku muturage wo hasi ku muturage wo hasi nawe azagerwaho n'izo mpinduka kandi izo mpinduka mbibutse ko bavandimwe mudukurikiranye hano hano ah, uyu munsi none mbabwira yuko izo mpinduka ngo ni impinduka ngo ziganisha ku bintu byiza ntabwo ari impinduka ziganisha ku bintu bibi birumvikana eh, ntabwo ari impinduka ziganisha ku bintu bibi ni impinduka ziganisha ku bintu byiza kuko ah, uwiteka imana yambwiye arambwira ngo akimara kumva gusenga kuri uyu munsi wa gatatu w'amasengesho y'iminsi irindwi tugezeho kuko amasengesho agomba gutangira ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cyenda kandi zarageze uyu ni umunsi wa gatatu w'amasengesho y'iminsi irindwi turi gusenga dusengera igihugu cy'u Burundi imana yambwiye ngo mu Burundi hagiye kubaho impinduka nyinshi ibi rwose abarundi byitegure abarundi mu byitegure mu Burundi hagiye kubaho impinduka nyinshi izo mpinduka muzazibona muzazibona guhera mu buyobozi kumanuka hasi kumanuka hasi n'umuturage wo hasi nawe azagerwaho n'izo mpinduka imana ishimwe cyane izo mpinduka zizaba ari impinduka nziza ziganisha ku iterambere ziganisha ku iterambere kuko bavandimwe imana yambwiye ngo kubwo gusenga kwazamutse kwagera ku mutima w'imana ngo uwiteka imana arashaka kuzana impinduka zitandukanye nyinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi imana ishimwe cyane ngira ngo nigeze kubabwira uburyo imana yambwiraga yuko uyu muperezida mubona uyoboye igihugu cy'u Burundi ari we perezida Evariste Ndayishimiye imana arambwiye ngo uriya muperezida uyoboye Burundi ntabwo ari umuperezida wapfuye kujyaho gutyo ngo ni umuperezida wagiyeho imana yabyemeye ndasubiramo perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi imana arambwiye ngo ni umuperezida wagiyeho imana yabyemeye ntabwo ari perezida wapfuye kujyaho Ah, Uwiteka imana rero yambwiye arambwira ngo mu gihugu Burundi mu gihugu cy’u Burundi hagiye kubamo impinduka nyinshi cyane nyinshi cyane yaba arizo mwabonye hari n'izindi ziri inyuma nyinshi cyane zigiye kuba mu gihugu cy'uburundi ah, ibi ngibi abarundi mubyiteho cyane kuko izi mpinduka ni impinduka nziza zibaganisha ku iterambere ku iterambere ryihuse Uwiteka imana yambwiye ngo ni impinduka zibaganisha ku iterambere ryihuse nubwo harimo abantu Ah, runaka bazabyakira mu buryo butari bwo ugasanga harimo babirwanya ugasanga harimo batabyumva ariko uwiteka imana arambwiye ngo cyangwa se yambwiye arambwira ngo ashyigikiye ashyigikiye izo mpinduka zikomeje kuba mu gihugu cy'u Burundi uwiteka imana arazishyigikiye uwiteka imana ari inyuma yabyo kubera ko nkiri kuri iki kintu ndagira ngo mpite nsatira ku kindi kintu cya kabiri witeka imana yambwiye muri ibintu bintu bigeze muri birindwi ku gihugu cy'u Burundi imana yambwiye ngo ishyigikiye uyu muperezida evariste ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi kubera ko imana yambwiye irambwira ngo uku gusenga kubayeho aya masengesho y'iminsi irindwi abayeho ngo uyu mugabo perezida evariste ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi ngo imana izamucishamwo amavugurura menshi imana izamucishamwo impinduka nyinshi zizaza mu gihugu cy'u Burundi hari impinduka nyinshi zizaza mu gihugu cy'u Burundi biciye muri uyu mugabo uyu perezida uyoboye igihugu cy'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye uku niko bimeze kuko nabonye itsinda ry'abamarayika bageze muri bane bose barambuye amaboko kuri we imana irambwira ngo ni umuperezida wagiyeho imana yabyemeye nubwo hari bamwe bamushidikanyaho ariko imana yambwiye ngo yaba abamushidikanyaho yaba amupinga yaba abamurwanya imana yambwiye irambwira ngo ni umuperezida wagiyeho imana yabyemeye ni umuperezida wagiyeho ari muri gahunda y'imana ni umuperezida wagiyeho imana yabishimye imana yabishatse ngo niyo mpamvu ngo imana izamucishamwo imana izamucishamwo amavugurura menshi imana izamucishamwo impinduka nyinshi zigiye kuza mu gihugu cy'u Burundi barundi barundi kazi muteze amatwi buno butumwa muteze amatwi buno buhanuzi imana yongeye kuvuga ku gihugu cy'u Burundi muri amasengesho masengesho y'iminsi irindwi n'ubundi agikomeje yo gusengera igihugu cy'u Burundi imana yambwiye ngo hari amavugurura menshi agiye kuba mu gihugu cy'u Burundi kandi aya mavugurura menshi agiye kuba mu gihugu cy'u Burundi ngo ntimuzayivovotere ntimuzayivovotere ntimuzigere musuhuza umutima ntimuzigere mwibaza ngo ese biri kuba ni ibiki kuko ngo icy'imana yavuze imana irashaka kugisohoza icy'imana yavuze ku gihugu cy'u Burundi imana irashaka kugishyira mu bikorwa icy'imana yavuze ku gihugu cy'u Burundi imana irashaka gutangira kugishyira mu bikorwa ngo imana yavuze yuko uyu muperezida evariste ndayishimiye ngo imana izamunyuzamo imana izamucishamwo amavugurura menshi imana izamucishamwo impinduka nyinshi zizaza mu gihugu cy’u Burundi ngo abiciye muri uyu muperezida evariste ndayishimiye uyoboye igihugu cy’u cy'uburundi ngo ibi imana ntabwo ayivuze rimwe kandi si kabiri ngo imana yakomeje kugenda ibivuga cyane inshuro nyinshi inshuro nyinshi imana ibigarukaho imana igenda ibivuga ibigarukaho yuko uyu muperezida evariste ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi ngo imana izamunyuramo imana izamucamo hakaza impinduka nyinshi zije mu gihugu cy'u Burundi imana yarayongeye kubishimangira muri aya masengesho imana irambwira ngo ishyigikiye uriya mu perezida Evariste ndayishimiye ngo ahubwo abarundi mwese aho muri mugire umwanya wo kumusengera mumufate amaboko mu masengesho imana irambwira ngo ngo biratangaje ngo kubona hari abantu barwanya barwanya leta y'u Burundi menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi ibumba byitegure cyane kuko ah, bafite ubwoba bwinshi yuko hagiye kuzaba za kudeta mu Burundi ibindagira mu bisibe mu mitwe yanyu kuko Imana ifite umugambi ukomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi ahubwo uwiteka Imana arimo aravuga ku mavugurura menshi agiye kubaho mu gihugu cy'u Burundi kababwire nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere mu gihe cyashize twatambukije ubuhanuzi ku gihugu cy'u Burundi yuko imana izanyura muri uyu muperezida evariste ndayishimiye kugira ngo haboneke amavugurura menshi mu gihugu cy'u Burundi bamwe mu barundi bapinga uburundi cyangwa se bifuriza burundi ibintu bibi barabipinga bati no ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo ari byo reka reka mbabwire abantu mwishyizemo ibintu bya za kudeta ngo mu burundi nta kudeta ihari nta kudeta ihari ibi ndabibabwiye nk'umuhanuzi w'iteka imana nta kudeta ihari mu gihugu cy'u Burundi ahubwo abarundi mukomeze mube ku mavi musenge ya masengesho y'iminsi irindwi imana yatangaje imana yavuze yuko tugomba gukora cyangwa se ah, abarundi mugomba gukora ayo masengesho arakomeje urundi rero ah, mwitegure ko hagiye kubaho impinduka nyinshi hagiye kubaho amavugurura menshi cyane ibi ngibi abarundi mubyitegure kandi aya mavugurura n'izi mpinduka zizakorwa n'ubundi zirangajwe imbere n'uyu muperezida evariste ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi bavandimwe reka mbabwire imana amaze kugaragaza imana amaze kwerekana yuko ishyigikiye uriya mu perezida evariste ndayishimiye ibi wabyanga wabyemera agira ngo ubwize ukuri yuko imana ifite umugambi ukomeye ku gihugu cy'u Burundi ijambo rindi rya gatatu cyangwa se ikintu cya gatatu imana yambwiye imana yambwiye ngo nta maraso azongera kumeneka mu gihugu cy'u Burundi abahanura amaraso abahanura ko hagiye kumeneka amaraso imivumi myinshi cyane y'amaraso agiye gutemba mu gihugu cy'u Burundi nta maraso azongera kumeneka mu gihugu cy'u Burundi bavandimwe gusenga nubuzima gusenga n'imibereho imibereho abarundi barimo barasenga abarundi bafashe icyemezo cyo gukora amasengesho y'iminsi irindwi imana kuri uyu munsi wa gatatu yavuze iravuga ngo nta maraso azongera kumeneka mu gihugu cy'u Burundi ahubwo abarundi mukanguke mufate amaboko mu perezida wanyu mu musengere musengere ubuyobozi bwose bw'uburundi kuko hagiye kubaho amavugurura akomeye cyane kandi aya mavugurura ni amavugurura aganisha ku iterambere ryiza ntabwo ari ibintu bibi ntabwo ari ibintu bibi aho kwirirwa uvuga nabi igihugu cyawe fata umwanya tinda ugisengera ariko ubundi abanyamasengesho y'uburundi mwagiye kuki mwemerera yuko hari abantu usanga bakidobya badobya badobya amasezerano imana avuze ku gihugu cy'uburundi ubu se mwibagiwe yuko imana avuze yuko uburundi muri mu bihugu bizatwara bizatwara ububyutse hano muri east africa no muri afurika ububyutse bukagenda bukagera mu bihugu by'uburayi ndetse na za amerika no mu bihugu by'abarabu ijambo imana yavuze ku burundi iracyaririnze ntabwo imana yivuguruje reka rero mbabwire nta kudeta ihari mu gihugu cy’u Burundi abantu bafite ubwoba bari kwibwira ngo za kudeta mu burundi ibiki n'ibiki imana dusenga imana dusenga kandi imana ivuga ivuga ikanakora yavuze yuko nta kudeta ihari mu gihugu cy'uburundi abari afite ubwoba mu mitima yabo abarundi benshi mufite ubwoba yuko hagiye kubaho za kudeta mu burundi nta kudeta ihari mubimenye nta kudeta ihari ikindi umenye ngo nta maraso azongera kumeneka mu gihugu cy'u Burundi iki rwose imana yakimbwiye nta maraso azongera kumeneka mu gihugu cy'u Burundi kubera yuko ngo imana ibereye maso igihugu cy'u Burundi ikindi u Rwanda n'u Burundi reka mbabwire imana yambwiye ngo hari impamvu yemeye yuko abarundi bavuga tukumva abanyarwanda bavuga abarundi bakumva ndasubiramo hari impamvu imana yemeye yuko abarundi bavuga ururimi rwabo rw'ikirundi tukumva abanyarwanda n'abanyarwanda twavuga abarundi bakumva hagiye kuzabaho ubumwe budasanzwe mutigeze kubona ubwumvikane budasanzwe hagati y'u rwanda n'uburundi ibi muzabibona ibi muzabibona kandi mu gihe kiri imbere gito cyane ibi muzabibona rwose kuko ngo ibihugu byombi u rwanda n'uburundi imana bifiteho umugambi ukomeye sekibi satani wakwitambika hagati nta ruhara azagira nta mbaraga azagira nta bushobozi azagira kuko imana ifite umugambi ukomeye ku rwanda n'uburundi muzabona ubumwe budasanzwe muzabona gushyira hamwe mu buryo budasanzwe hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri u rwanda ndetse n'uburundi ibi wenda nzabigarukaho mu mwanya uri imbere uyu munsi ndagira ngo nigarukire kuri ibintu bigeze muri birindwi n'ubundi nkomeje kuvugaho kandi nsatira n'umusozo mu kanya kari imbere gatoya kugira ngo nkubwire ngo nta kudeta nta kudeta imana yambwiye nta kudeta izabaho mu gihugu cy'u Burundi abarundi mufite ubwoba mu mitima yanyu ngo za kudeta hari ibitangazamakuru biri gutangaza kudeta kudeta mu Burundi nta kudeta ihari ibi mu bimenye nta kudeta ihari imana yambwiye ngo nta kudeta ihari mu gihugu cy'u Burundi abarundi mushyire imitima mu gitereko aho gutinda mufite ubwoba ahubwo mutinde musenga aya masengesho y'iminsi irindwi ubundi imana yavuze yo gusenga abayakoze ni bangahe ariko niyo yaba ari umuntu umwe imana yarambwiye uri yaba ari umuntu umwe imana izumva kandi atangiye ababwira yuko imana yambwiye ko yumvise yumvise gusenga gusenga gusenga kw'abarundi kwazamutse kugera ku mutima w'imana kwazamutse kugera kugera imbere y'imana imana yabyumvise yumvise gusenga kwanyu ariyo mpamvu witeka imana avuze aravuga ngo nta kudeta ihari mu gihugu cy'uburundi ikindi nta mivu y'amaraso izongera gutemba mu gihugu cy'uburundi nta mivu y'amaraso izongera gutemba mu gihugu cy'u kubera ko imana mu ijambo yavuze ku burundi amasezerano imana yahaye igihugu cy'u Burundi ntabwo imana yigeze yivuguruza ntabwo imana yigeze yivuguruza ntabwo imana yigeze yivuguruza barundi mufite ubwoba bw'iki za kudeta kudeta ntayihari nta kudeta ihari nta kudeta ihari aya mavugurura muri kugenda mubona mugiye kubona n'ayandi yandi menshi cyane kubera ko imana yavuze ko ishaka kuzamura uburundi imana yibutsa uburundi imana irashaka kubuzamura rero impinduka buriya izanwa n'ibintu byinshi bitandukanye n'abayobozi imana yabakoraho n'abayobozi imana yabongera ubwenge n'abayobozi imana yabaha ibindi bitekerezo bishyashya kugira ngo habeho amavugurura kugira ngo rya terambere imana yavuze mu burundi ribashe kugerwaho imana ishimwe cyane imana ihimbazwa ikindi kintu ah, imana irimo iravuga ngo abarundi muri mu bihugu bindi bitandukanye bitari uburundi abari mu rwanda abari i burayi abari muri amerika abari mu bihugu by'abarabu mutinde musengera igihugu cyanyu cy'uburundi aho kukivuga nabi mutinde musengera igihugu cyanyu cy'uburundi aho kukivuga nabi reka mbabwire uburundi buri mu bihugu imana yavuzeho ibintu bikomeye cyane kandi amasezerano akomeye cyane ibintu byiza ibintu byiza byiza ntabwo ari bibi ibintu byiza imana yavuze ku burundi kandi yiteguye kuzasohoza kandi bimwe mu gihe utangira kubibona mu gihe kitari cya kera cya bugufiya mana ishimwe cyane ariyo aya mavugurura muri kugenda mubona mu gihugu cy'u Burundi n'andi yandi azaza nyuma hariya muzayabona muzabirebesha amaso yanyu ko ryaterambere imana yavuze ku gihugu cy'u Burundi imana irashaka gutangira kuyisohoza yesu nashimwe cyane yesu ntabwo ikibaye imana rero irimo irahereza umukoro ikindi kintu ngiye kugarukaho imana irimo iraha umukoro abarundi mutuye mu bindi bihugu bitari Burundi, ariko muri mu burayi za amerika ibihugu by'abarabu mufate umukoro wo gusengera igihugu cyanyu cy’u Burundi. ariko imana yambwiye ngo harimo abarundi bagiye bajya mu bihugu byinshi bitandukanye byo ku isi ngo bagiye kuzatahuka bagiye kuzatahuka benshi bagiye kuzatahuka kuko nagiye kubona mbona umubare munini cyane w'abarundi abava i burayi abava muri amerika abava mu bihugu by'abarabu abava hano muri afurika aho bagiye bahungira hatandukanye nagiye kubona mbona batahuka basubira i burundi imana irambwira ngo irashaka gusana imana irashaka gusana imana irashaka kubaka igihugu Burundi mu buryo bukomeye cyane muri abo ngabo batahukaga nagiye kubona mbona harimo abadogiteri abadogiteri abaganga bakomeye b'abarundi n'abarundikazi bagiye bajya guhaha ubumenyi muri ibyo bihugu basubira i burundi basubira i burundi kubaka igihugu cyabo cy'uburundi imana ishimwe cyane hari nk'abarimu bakomeye cyane abarimu bakomeye cyane bigisha mu makaminuza akomeye muri za leta zunze ubumwe za amerika no mu bihugu by'abarabu no ku mugabane w'uburayi bose mbona batahuka baza kubaka igihugu cy'uburundi barundi barundi kazi imana ifite umugambi ukomeye ku gihugu cyanyu ni mu gisengere aho kukivuga nabi mu gisengero biratangaje kuba agiye ndi umunyarwanda kandi usibye ko njye birumvikana kuko ndi umuhanuzi uhanura amahanga ntabwo mpanura igihugu kimwe imana ishimwe cyane iyo turimo dusenga rero ntabwo dusengera igihugu kimwe cy'u rwanda gusa cyangwa se ah, uburundi gusa dusengera isi yose imana rero kuba irimo ivuga ibi bintu ku gihugu cy'u Burundi abarundi mubyumve cyane musenge cyane mufate umwanya uhagije wo gusengera igihugu cyanyu mugisengere cyane mvise imana ikomeza kumbwira ngo musengere cyane igihugu cyanyu cy'u Burundi kuko imana igifiteho umugambi ukomeye ubutaka bw'u Burundi ubutaka bw'u Burundi bugiye kugira agaciro cyane ndasubiramo ubutaka bw'u Burundi imana yambwiye ngo bugiye kugira agaciro cyane kubera yuko abarundi mugiye kweza mu buryo bukomeye cyane nta nubwo imirima yanyu muzajya murinda gushyiraho amafumbire oya nta mafumbire ibiro by'amafumbire rwose mumenye ngo birarangiye nta byo gushyira amafumbire mu mirima kuko imana ihaye umugisha ubutaka bw'uburundi ubutaka bwanyu imana yambwiye ngo ibuhaye umugisha kandi ibi bintu imana bivugiye muri aya masengesho y'iminsi irindwi agikomeje tugeze ku munsi wa gatatu w'amasengesho ariko uwiteka imana arimo aravuga ngo ahaye umugisha ubutaka bw'uburundi uwiteka imana ahaye umugisha ahaye umugisha ubutaka bw'uburundi mugiye guhinga mweze mwatera ibishyimbo bigiye kwera igihingwa cyose mugiye gutera ku butaka bw'uburundi mugiye kubona kera kuko imana yavuze ngo ihaye umugisha ubutaka bw'uburundi imana nishimwe cyane ko ihaye umugisha ubutaka bw'uburundi umuvumo wari uri mu butaka bw'uburundi imana iwukuyeho imana iwuvanyeho nta muvumo uri ku butaka bw'uburundi imana yambwiye ngo ihaye umugisha ubutaka bw'uburundi imana ishimwe cyane ikindi gikurikiyeho witeka imana yambwiye ngo mu butaha bw'uburundi abarundi bigiye kubatangaza cyane kuko mugiye kubona hari ahantu imana iha umugisha ubutaka bwanyu muzajya mubona amabuye y'agaciro urumva hari amabuye y'agaciro y'agaciro ko nagiye kubona mbona ibihugu byo hanze biza mu gihugu cyanyu bije gushaka ayo mabuye y'agaciro imana irambwira ngo hari uduce tumwe na tumwe dutandukanye mu gihugu cy’u Burundi tugiye kugira umugisha kuri icyo kintu kirebanye n'amabuye y'agaciro ibyo biri mu bintu bigiye guteza imbere kuzamura cyane igihugu cy’u cy'uburundi imana iracyabikubira muri iri jambo ihaye umugisha igihugu cyanyu cy’u cy'uburundi imana ihaye umugisha ubutaka bwanyu bw’u bw'uburundi barundi musenge barundi mukomeze musenge barundi mukomeze mwegere imana barundi mukomeze muze tube ku mavi muri amasengesho masengesho y'iminsi irindwi tuyakomeye tuyasenge tuyarangize tuyasoze kuko uwiteka imana aracyavuga ibintu bikomeye ku gihugu cyanyu cy'u Burundi imana ishimwe cyane imana ishimwe cyane irindi jambo rindi witeka imana yambwiye ngo ngo uburundi bugiye kongera kugira agaciro hano muri east africa uburundi bugiye kugira agaciro bugiye kugira ijambo rikomeye muri east africa kandi si East Africa gusa bizakomeza bijya no muri afurika ndagira ngo ubwire ngo imana yibutse uburundi abarimwo batekereza za kudeta zigiye kuba mu burundi nta kudeta ihari witeka imana yakomeje gushimangira iri jambo arambwira ngo nta kudeta ihari mu gihugu cy'uburundi ntayihari ntayihari bisubiremo bihanuye nk'umuhanuzi witeka imana nta kudeta ihari mu gihugu cy’u cy'uburundi abarundi mushyire umutima mu gitereko musengere uburundi bwanyu mwishime munezerwa ahubwo bw'amasezerano meza imana iri guha uburundi nta kudeti hari mu gihugu cy’u cy'uburundi iri jambo imana rimwe imana irambwira ngo nta kudeta hari mu gihugu cy’u cy'uburundi ikindi gikurikiyeho nta maraso nta maraso nta mivu y'amaraso izatemba mu gihugu cy'uburundi ngo imana yumvise gusenga uwiteka imana yumvise gusenga yumvise gusenga imana yumvise amasengesho y'abarundi basenze tugeze ku munsi wa gatatu dusenga imana hareruya hareruya imana ishimwe cyane ikindi kindi shorejeho nagiye kubona mbona amasitade amasitade y'u Burundi mbona aruzuye mbona yuzuye mbona insengero zuzuye zuzuye abantu kandi abo bantu nabonaga buzuye umunezero buzuye ibyishimo babyina babyinira imana bahimbaza imana imana ishimwe cyane nabona kandi indirimbo ziririmbwa zari indirimbo z'imana imana irambwira ngo ariya masitade itegereze urebe itegereze urebe nitegereje amasitade mbona huzuyemo abo bantu bahimbaza imana imana irambwira ngo ni ububyutse bukomeye ububyutse bukomeye bugiye guhaguruka mu gihugu cy'u Burundi bugiye kuba mu gihugu cy'u Burundi bavandimwe bavandimwe bavandimwe niba utasengeraga burundi ubusengere cyane kuko u uburundi imana igiye kuguhagurutsamo ububyutse budasanzwe nabonaga amasitade yuzuye hari abarundi banezerewe bavugiriza imana impundu babyinira imana bahimbaza imana witeka imana arambwira ngo ni ububyutse bukomeye imana igiye guhagurutsa mu gihugu cy'u Burundi benshi bagiye gukizwa abari batarakizwa bagiye kugarukira umwami yesu bakizwe bizera imana imana ishimwe cyane barundi mwakira ububyutse bubyutse imana isutse mu gihugu cy'u Burundi imana izanye mu gihugu cy'u Burundi imana ishimwe cyane imana ihimbazwe wowe imana ishimwe cyane imana ihimbazwa ikindi gikurikiyeho ingabo z'igihugu cy'u Burundi ingabo z'igihugu cy'u Burundi witeka imana yambwiye ngo nazo zigiye kujya zijya gutanga ubufasha gutanga ubufasha hano mu bihugu bya afurika gutanga ubufasha ahantu habuze umutekano ingabo z'igihugu cy'u Burundi zigiye kujya zijya gutanga ubufasha ahantu habuze umutekano hano mu bihugu bya afurika ibi mu byitegure kandi nimubona bitangiye kuba ntimuzabigireho ikibazo kuko witeka imana arabivuze kandi uyu munsi muzabirebesha amaso yanyu mu gihe byatangiye gusohora imana ishimwe cyane tujye gusenga imana rero tujye gusenga imana ndasoza n'ubundi nsengera abarundi mwese muri rusange nsengera igihugu cy'u Burundi kugira ngo imana irusheho kugenda igisigasira mu mana bwayo mana data mana igira neza mana ishobora byose mana yo kubahwa mana yo kwizerwa tuzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kibasha kurogoya imigambi yawe uri imana yera uri imana ikiranuka uri imana ishobora byose uri adonayi uri byose kuba kwizera ndagushimira yuko nta kudeta ihari mu gihugu cy'u Burundi uri imana ivuze ko nta kudeta ihari mu gihugu cy'u Burundi ntayihari ntayihari kabiri ndagushimira yuko uri imana ivuze yuko nta maraso azongera kumeneka mu gihugu cy'u Burundi gatatu ndagushimira yuko igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi uwiteka we mana igira neza ubumwe bugiye kuganza hagiye gukomeza kubaho ubumwe budasanzwe hazabaho gushyira hamwe mu buryo budasanzwe hazabaho ubumwe mu buryo budasanzwe hagati y'u rwanda n’u Burundi. hari impamvu wahaye abarundi kuvuga tukumva natwe abanyarwanda twavuga abarundi bakumva byose mana wabikoze bw'umugambi wawe ushimwe kubw'umugambi ukomeye ufite ku rwanda ushimwe kubw'umugambi ukomeye ufite ku burundi uhimbazwe mana kandi bino bihugu byombi uko ari bibiri u rwanda n'u Burundi bizahagurukana ububyutse hano muri afurika mu izina rya kirisito yesu oh hareruya hareruya ikindi mana ndagushimira ku bwa sekibi satani uburijemo sekibi satani wari ugambiriye kumena amaraso mu burundi umuburijemo sekibi satani wari ugambiriye guteza za kudeta mu burundi umuburijemo sekibi satani wari ugambiriye guteza imidugararo mu burundi umuburijemo izina ryawe ntirihimbazwe kubw'umugambi ukomeye ufite ku gihugu cy'u Burundi